Sarah Jerry ini topat topat apa Rana? Bulaya. topat bulaya ini bijak timun leceng wah nih ini tahu ini wat dede serikaya Thank you.